доставлю. See here. साली की फरमाइश सिर सास बहू की नोक चोक सिर जीजा साली के नखरे दिस इज माँ की पुकार दादा दादी के नुस्खे पापा की फरमाइश तंदूरी पराठा चक्के होता सास भी कभी बोलती बुआ और फूफा जी की गुस, का गुस्सा ननत भाभी के चटकारे पापड़ मसाला पापड़ ऑनियन सलाद दोस्तों की फरमाइश चाचा जी की पसंद चाचा जी की पसंद मौसा जी की यादें मौसा जी मटन ताऊ जी का प्यार लीवर कौरमा भैया की पसंद और चिकन मटन हम्म, बुज़ुर्गों की सलाह चिकन चिकन चिकन बंगाल की स्वादिष्ट मछली बचपन की यादें मामा और मामी का प्यार দারিস merhabalar শতকরা হেগ আর টি সহতরী পক্ষ থেকে শুনুন আর কি জানা আছেんばんは কিছু باتیں গুলো লাগে তাহলে আমরা আমাদের শোনা করতে

can take taker charges in. Uh, 45 k's now, first ball, come on.